Eh, gundi yajjayo nange ntwala zino sabiiti nange ntwala tugenda ddi tugenda eh, ddi even tomorro oh, ate ali wano mukibuga eri okubala eyasimatuka okumwokya hmm. ali wano abeera wano mukibuga nga sinabakuba nti ngenda wala nnyo eh. tindikali leero library enogiryes kambabuulire hmm. ti samu pepe basiru uh-huh. and they provoke us into battle hmm. omuvuuka yazze ewange nababuuliranga ah. nembaga nti nze ebyuma byange byali mumonitoringa bobi wine ah. nga bobi wine bwakugamba nti agenda mbaala aba yavuddeyo eh. nga bobi wine bwaga nti agenze mubende aba yavuddeyo ah. kati omuvubuka ono yeyatereka bobi wine embaale i told you that bobi wine is in embaale is hiding in embaale ebyuma byange byali bimulaba kakati omuvuga yazze nagamba nti wali mutuufu nze nahostinga bobi waine embaale nemukweka hmm. eventualbewayogera museveni nangwamu nantwala mu state house n'abantu abalala hmm. nabawa miliyoni ebyebi bitaano bitaano nze eyamukettera talina kyampadde hmm. yantwala kubwa kada nadewe nemukuba essasi You people, you provoke us. You think we are fools. Mm. President Museveni wrote to me before the election. Prepare our books for the campaign. Hmm. Naagira, bambi milioni yako. Emilio ya tano. Nindo buza. Sindi zino kanzizimu. Okubo butabo. Okubo butabo. Tabo unabu nabuli wano. Ha, ah, akaruka unu. sente zewakozesa okuba nti okuba obutabo obuneeno ngate mukalwakawedde baziba 7 billion tebazesasulaiiyonkatimuladdebnt mm. lwabaogo odrek mm. olwokubeera omuka obulamu bwe bwonna nazanya kabize mm. naga nti sente za pablisi bazimba nze nga omulaba okubyuma bino i ne all the conversation the president wanted me to address 200 people mm-hmm. ekino mbitandika nono minister wa kampala tumwebaze gamba kwata tumwebaze naga nti ho ayigendera kujja ewangule ngambala ku vidiyo clips bajja battira wano hmm. obwo nabantire kyemuba mukola sente muzimba ayina hmm. mweyazijja malaba bwe nti hmm. kati nalowooza nti when you dumb money to me ne balyoka bakuba akakiiko akakiiko kali kakabaya akakiiko kali akakibu kaliko oyo omukazi bamuyita kanonite hmm. agamba kanonite kanonite ndowooza babalinga nti amanyi one day esimu uh, let mbuya barracks do we make it mu barracks omukazi oyo yenyini nakubira abewaffe esimu n'abagamba when i was poisoned the president has directed nti tumutwale ebweru niku two medical doctors in uganda ate bakutwala ebweru museveni ddala yagamba omukazi oyo buli muwanzi gatemba bakola nrm kasaba yabolo lamenting ya mukaba kiki tutekala akakiiko nga lwabonga yakakunyanga oba oduleetu buuze danga mbeere mmemba nabagamba i will never make be a lugosi hmm. a Urugosi, in anybody's good hmm. i'm a highly intelligent man and i know my capacity hmm. nagamba nali ntandisa okukola n'oyo omukazi gwe bawadde ogwa kampala ne misa yes nempandiika katabo how to manage to manage nanga eh, eh, oyo musajja waje waffe nanga ajja kunkuba kakati kankubuulire hmm. saakola nabo nebajja mundiveesa nokiti kaliisa omanyi bagola shares ewa mm. if kalisa iba serious naliira kuba kaliisa mutte the person we are dealing with is not a normal human being highly intelligent kati bamaze okugula shares kubanga obujozi bwabwe sente bwe zive wa museveni bo bwe balina ozirya abalalambwa kati baguze shares nbs embwa yaabwe luli kaliisa gwe yagoba n'alya ne 10 billion kati embwa ekomewo ebakolere ba muwanga enyondo birongotandisana bukambwe kikyotaŋŋamba Businessman mm. who hid Bobi Wine in Mbale, mm. whom I monitored on my machines, mm -hmm. alleges and he has recorded he recorded Museveni's voice. He has a recorded the tape of Museveni. He was mm. recording Museveni. Mm. The man came to me and said, when I went to the president and admitted that I was the one hiding Bobby Wayne in Mbali, when mm. he caused trouble in Mbali, as you said, you actually said, mm. Museveni has not given me anything, but the people I took there 45 billion mm. i was going to kill him by the time you got 5 billion 500 million, million. i was retaining these books many mulibanzi wa miliyoni musanvu kati afe biliyoni agitaddemu mbu lwaboga nkozesa ngaembwayi nitwakanda yo naye lwaboga wamusonyiwa anti nkubuulire nti omusajja ono anzizaamu memories abaganda bakuyita kukola ki abaganda bakuyita kukudaala kuba mm. bakuyita kukolaki kulangira magufa ayo kulangiramu magufa i was going to shoot this boy from mumbali for you you got five museveni gave you 500 million each by the time museveni was not giving him anything i'm keeping this book say ros which is mine ros muli bakozi president mufuna omusaala andi kukubulira gwameka muleke kujja wange kundebajagalirako baita mukuto yes, don't vomit, you are wounded, you have eaten akuwandika lisa tewandika imagine mm. nti banzi ba miliyoni lusanvu luli naluyola nanyini buyinza okubeera omukobulamu bwonna ayagala okunteeka mu mpale yengaoligosi abantu bona bakuhumiliatinga nibabanga bakusanguzako ebisotoomutanabagamba tiwenewakowaifachuses yo ovukaringe a providence mm. that does not belong to your husband and you are bought mbaswaza bulinakunja eh, ah, baswaza yes baswala i remain committed to museven but i continue embarrassing you the people believe namofutanzengetera mumotoka what do they give me nabakuwatanga baga tokobe kataka tokobe nachobe yamuwa sente nyamwere kima olowooza bino mm. kati oyo omusajja yantabula omutwe nadenbesasi ojje wange nga obutabo bujjudde mu nyumba gwe museveni yakuwa nayita bakusasira nabawa mm. nayita bani nabawa didi museveni givemye coin during the campaign you come to me okunfuyira amagufa bayondo nyiro bali okutta ekyo kyo eh, mm. it belongs it was bought by bmk the late nsaba oh. kama ngana people don't know when i hear people talking about big people mm. i laugh i told you that kaka kaki kaki mm. called me in his house mm -hmm. he we I, I, i waited for two hours for him mm. bwe yagenda mugundi tebanzijako simu yange mm. tebakebera nemanya ono si mubi hmm. singa baŋŋamba banja ze saali yingiddewandiyingidde oba nali nempeke zange ziri dangeras zeka wansi wansonga ttanemmemola omudeiri kakati nga ngendira mukisenge kya kaki mhm. kaki nga ndaga olukindo olurotinga hmm. nga nga muganda nga olukindo lugenda kunzita given to you by somebody who buttered your son for treatment. Emitwala etano. Eja dola. Eja dola. Nimuka kaki. I believe in witchcraft. Nina nina kudayo wa fimbuze. Mbuze ko sende ntoro basi eh, zitwala. Elifu tatu. Kwanza na bawabi. Bakwadi ntoro etano. Atongo sokodeyo webuze. Yes. Nimugamba nete wali agenda kuruzi. Na atasena mazi. Mm. Do you hmm. have Uganda currency? ziri wazigaana omugamba nti njawala eh, kuzizo obukadde obwo butaano lwali lwakuna ku fulayide nagenda maddu egomba eh, wa waliwo muwala wange ye meya we maddu mm. but this, when I, I said these things she has disappeared to from me his marriage is omwana ojja muyitira mwana totoddamu kubyogera ebyo omwana ojja muyitira ebizibu ginasiiba kaki mm. ngaakuba essimu kaki nga ngaakuba essimu kati bwenkoma okula omukaaga kaki nga nkubira nga ŋŋamba nti aa sente kati ziweza edola emitwalo kkumi mm. omuntu gwe yaŋŋamba nti yeyakuba omwana wange is my friend nga nakwata dda bajeno nga bagamba ate obumuseveni sibumuwa obutambi bulala mm. tetulimbe museveni nti aba nopu bagenda kwokya ekibuga kakati tuinfiltrate ngaabantu tukyayisa fende muhosi era somebody laughed me im not part of government but kainerebakaba is part of i now not part of government now i not now part of government sinakuba akatambi akogoyinza okubeerawo wano mu uganda museveni nabaga nti ah, abaana temubakuba as he said about the kalamatemubakubatwalebatekamu bantu twandamaine muhozi mm. kakati kaka terizimi nti abaakuba omwana wange baali bamuhozi bakizeeno bonga bamanyi nti mirundi ye bati bamanyi nti amwerasonal man hmm. nyenda kubaani muhozi nenga muhozi sayinza kuba mwana wange nembuuza hmm. musakozi nebagaa nti tekiriyo muhozi tanakuwerezaako dola mitwalo kumi hmm. kakati kulwomukaaga kakyankubira aŋaziweza emitwalo emeka kumi ejyadola ntuulawo okuva ku ssaawa mukaaga musanvu munaana mwenda kumi nenkubira mutabani wange essimu ali mu security is eh, my son from anacholi woman mm. tebamumanyi mu security nerinya mm. ayina lyali kikyoli anti zenasalivakiri ninaleba engula eh. eh. mirundi nebengula eh. anti nebengula eri kabaka wabatebere nze ntuma kati ngenda kutuma omusajja ono pulezidenti gwe yayogeddeko omusajja omupokoto gwe babyeko enteze nayingira e uganda nba polisi neduka namaje natwala enteze katigenda kutuma atiku oba muwala ba mulenzi yatiyo omusajja mukambwe yayingidde uganda nakuba nakupa abasirikale bamusado nebadduka nakunya enyeteze naddayo epokotoosanyuaoyo musajjakakati bwezituuka esaa mwenda mm. neŋamba driva wange n'abasirika omuyinzi nnaabasirikale abali muleeya mm. ninaababodaboda ate satelit emonitaringa emotoka yange mayikaizi mm. monitad amwan international asset toliwayo eh, tokyaliwa uganda ah, ah. tokyalikulevo <laughs> eh, yaffe mm. intelligence is one of the big people in intelligence <laughs> <laughs> i want to find out where kaki is my, my son reported the kaki is, has spent the whole day mm. with the two generals baagala obudde buliise kubanga afound out mm. is not muhoses people yes. kino ekivubuka sikya muhoozi ekivubuka kyali kyakandiku kino kyakuba omwana wae kati olaba webakyusa nti millioni zino emitwalekumi gyanivuddewo afande muhoozi nti nze ndi musiru mukubirewo yeeranga naye muhoozi yatesobola kuba mwana wange Nida, nida, nida, nida. Anji mazote kwa ya kumulimbe. Mazote kwa kumiuma mitingi. Tito be operation ya museve ntumulimbe. Tia wanu pubage ndo kuchibuga. Bage na kote chibuga. Eee. Tuwele na kana fuyono. Yes, erogu tambiweburi. Baadi babazo kuyinfiltrate nga gondi special forces. Kakati nkupoli nanti. Bia muke. Tupate tumanyika nye bulonji. Ya. Buli miezi sato madenchi mesuti. Mm. Bia muke ya ngamba which I have not heard somebody speaking. bmk ayina emotoka pijot myufu mm. epakinga ku afirikana bmk told me tata we yajagalanga nyo emotoka eyo mm. yagisanga esouth africa nagigula okay. nange nengula emotoka yemu myufu bmercedes eyomuzimu gwa tata wange ozoweza emyaka emeka weri ate kati mufamily kyayingidde mm. ekitegeeza i have to produce rich people kati nze ate emotoka eriberangawo mukiseera ekyobalingulira nga nfudde omuzimu gwange gujja kubeera mumotoka simukabuli simu entaana yange bagenda kunzika nga nyimiridde bagenda kunzika nga nyemirirmirundi omutwe gwange ngoga nti eyebasa guno omutwe gwebaka ekyaagenda eh, eh, gandi ti muzukulu wa tamala emirundi ayimiridde e, e, e, bwemukeaamba nti alina omusajja eyamwazikanga jaketi jaketi eyo najambala nga agenda okusuubula oba nti obaki mm. the man used to come to him ngaamusasula sente nti omukisa gonge gewagutwala eh. all of these things don't feature they don't know them mm -hmm. bmk directed nti whenever you go there ndira bwerere but for me namugano abakozi bo bajja kulabanga nze amudeplating your finalolimusabirizaolyawobegawhen you get money give me mpeerenakangesikujja kujja kulya gundi hmm. when you launched his book i didn't attend may i avoid the big things hmm. bamaika bajja kuberabaniolo gasiyagasiya hmm. he sent that book to me hiranga me okay. and he sent directed to me mm. byamuke yasookera eno kaofiisi kaffe kaali katono why how did we come into contact byamuke gundi geno part hmm. yewola sente mu banka using kisekazi influence uh-huh. nga nebwoyingira obuyingizi okulamuza mu dduuka lya geno part bakuwa soda ogenza obugenzi kitu kyekya window shopping nebwogulamu nati eyebitaano akuwa soda geno part nateekawo akalwa akawangula hmm. geno part emotoka zaberangawaawo kamunye naye emotoka yagaa nti tunonyeza giwangudde nabulangi waddeyiwesu ekibiina kyamu kakati hmm. bmk acumule gundi geno part acumuleted sente nga tasobola zisasula zali biliyoni musanvu mu ucb hmm. kakati mu ucb kiseka nalagira bamuyambe he wrote a letter to minister of commerce paul etyang mm. to ban all despairs tovula mm. element yabo when you see these people no when they want monopoly mm. they don't operate in a business acumanship nti emipiira gyonna mu uganda egitunda jani jamandera nti nze nalina kampuni ereeta amanda mu ugandawaamba eh, kampani eyamanda eyo yes hmm. kabonero nagatwala kabonero yagenda ne vice president echina hmm. amanda agatunda nebagawera nengende wakabonero nemugamba nanga nti aa ah, ah, kati gwegulakunze eh. sigatunda aye kabonero agasigatunda okyagatunda eh, ndiveriusigiwa went to Kabonera and told him. Yes, do you believe you can have a monopoly in a free economy? Kabonera told me, mm. okay, buy from me. Uliwoga leta bakakwata. Tugaleta. Iranga leta. Muchaga yingiza. Ah, ah bakakwata kale. obalowooza tegaliyo temuyinza you cannot have a monopoly mm. in a free economy we defeat you kakati olowooza ndi mwavu kakati kakati ngundi nze navadanga nina miso yange mm. kakati kise kawandiika ebbaluwa ewakiseka nayinayo omukyala nga bamwita vikita mukasa nga mukwano gwange nnyo mm. ebbaluwa nagijjayo baluwa egenda okugenderwa paulo ekyanga nga ninayo omwana gwe twasoma nagijjayo mm. mm. direct nti in order if you ndiye ngende mm. we became like brothers, brothers yeah. kakati BMK yayina ekizibu twatandikira eno mabegeno mm. kayumba nkali yawo mm. kakati BMK mbolera ngamba ndimisa mirundi have a problem mm. woteri yange eno abazungu tebajjawo mm. lwaki tina swimming pool olwo awo yakola swimming pool waliranyani centenary park yeah. yemu nengende wayigayiga was rigiti yiga meya mwali muyambye mm. talya nguzi yiga talina kyeyakola mugundi mukampala yali talya nguzi mm. era yali talya nguzi yiga teyali mubi a catholic was an auditor in zambia hospital okay. gyemamujja mm. yiga si mubi mm. era nakatalina yiga mwavu kakati yiga nemugamba tibobye muka ayagala gundi yiga nagana nagana ku mospace eyo neŋenda ntutula ne bmk nemuga nti bmk omanyi mm. kwata sente oziwe sebagala akubeyiga sebagala akuwewana eh, mwe mwakuba eh. omusajja yali akolere ekibuga yali anganguzi ah. aye nemumukuba era yiga yaŋamba nti mwana wange mm. wasobiri gwe yajja wano naŋamba teyopoloti ya airtel nji infulating mm. neŋŋaana owemasaka yetaga buyambi mm. wa hotel bravado mm. whatsapp program nambuulira iranga the woman muyinza abantu bantya nnyo ngu magufuli mm. weyali agenda okukyala mu uganda okusendenga agreement ya pipeline yasalawo asuleyo masaka magufuli kakati ekyali kyaladdisa emasaka kiri kaseese kibbi nnyo lwalinkikuba esasi kyabba ettaka lyange lingenda nebakizimbako nakini nendaba akasajja ka polisi yaŋŋamba genda polisi ekuyambe nga abalagidde bankwata nendaba akasajja kayina olutwe tukalinga olukosi nekagamba take that man to the sales mukangwa namugambwe enoogiraba mm. nina abamilitary polisi bana did you search me ngakuinetwet ate nakajjayo masaka nonenemujjayo mm. nalinga kubesesi ku mutwe yakwata kisenge mm. akakasajja akali masaka kati kalye nugundi eno mukono kalina olusirukalirwa mwezi babbi ettaka lyange ate banneregerako gati <laughs> mm. i went to that hajat ekisajja ekyo ekiri ekasese ekyali kyaladde si kyemasaka hmm. bwe bategeera timafuguli agenda kufula mumasaka hmm. nebagenda bakuba amasasi ku hoteri ya bravad nebatekawo ebipapula tojikwata kwebabeera bamulemesa okukola ki bamuteeka webanalya sente hmm. national interests at all kakati yahajati nasirika hmm. but when i fought for her i think muzeiranga her okumubuulira mm. namunyonyole watirnayenkisabira buli lunaku bakasesaba ate abekasesimubekikuba esusu bakittireyo bali bati bakijjeyo mm. onobanaba takijjeyo kasese bajakyasa omutwe abekasese banja ekikuba omutwe bagwasi mm. kibbi kakati kyagamba eh, lwaki ekikolega nababbi bamutoka nabaki bonna i have evidence against this man mm. when i talk about you i've already captured you on communication kakati okay. magufuli stormed out of the hotel nabaga nti i hear there is a hotel called bolavado bolavado mafuguli said i'm going to pay for myself in masaka the hotel has no water had no water woteri yali endonga evuga hmm. kino ekisajja kyala dc wekyali kyagala okubbira sente abo bomumasaka basempijja baani hmm. byahafu nno sibasafudde sempija namuyamba nga atuuse mu motion tiyatenteza amawako nebamukubera esimu tagikwata bajja kuddamu bagobe sempija bwebabakola nebabanyalaku nebabasingulako amaziga nebabakomyawo nebabakozesa kampaka tumisempija alisutiibwa kakati omukazi magufuli yasula wuwe bovado nenkubira bye mugene muganda ntinkozeeki that woman bought a suit for me. Mm. Mwenze mbagamba masuti mm. kubanga ebeerawo. Mm. Yes. This the woman bought a suit for me. Naye ekikwewuunyisa nti omwana wa Hajjati oyo yeyali next to Mpuuga. Yavuganya n'empuuga. Nono omulala nono omuyaayi enyo era naye waabwe. Mbidde. Mbidde. Naye waabwe. Kaakati omwana yali waakubiri. Naye what they have done is to make sure mm. nti omuwala oyo tavaayo era bakutte muwala wa sempijja gwe bawadde sente mbwalina tiimu muhozi tiimu mm. naye muwala wa sempijja yafuna olwobusatu mm. n'omuwala oli hukod help you yafuna obungi naye yadde obuwala disita bufunye this is how nrm nkwaga omusiru awo ni mjeo eh. the deputy speaker uh -huh. in her address to the mourners suggested or proposed uh -huh. that BMK should be named a road or a street in Kampala uh -huh. I know ekizibu ekiriwo ino it is city council that sits and recognizes somebody yes. the power of city council yes. city council council mm. naye kambabuuze give us a formula ani gwemukubira emizinga naani gwemutakubira mulambo gwani ogujja mu parliament nogutajja mubulijaba nti gwe namaganda afiridde mu accident mukagundi mbidde mm. nakubireo mishinga abiri mugumu bemukego muwaana omusuubuzi badagata ku bukono meyeggwanga teras the criteria i strongly doubt whether bmk was given a medal bmk badalina medo eyaki bamuwa medo bajja bakubirayo kakati nagenioyenza alagidde kati bafunye shares mwene bs omulalu gwe bakuba mwene bs with the string of gold mm. kati ya mm. ah, ah, Wait yamukolera lukwako is attacking among lukwako elias elias mm-hmm. what's the problem if the if bmk's body mm-hmm. was taken to parliament then parliament will pass a motion mm. but because the government does not recognize bmk sitagwa mu kategole yaabwe kubanga bmk yagaana uh, okumupiramu mm. buli tunuli yamulowooza mm-hmm. otunulye kake enfa yemu aukud mm. edit mwine humiliate refnant geno angina wanoranka tufulu geno infrant of kirumira mm. if this man bmk was an agent a conduit of mafias in uganda mm. would have been accorded emizinga mm. his body would have been he would have a leg in the parliament naye olwokuba si waabwe kakati kyekyaleetedde amongi mm. ti amongi as a dispute speaker if the body was taken to parliament parliament would have passed a motion yeah. to recognize this man bamubulemu n'oluguudo mm. kakati because you did not taken takulifayinga kubamu baconduits bamafiya bebabbiramu this man was not accorded anything yadde emizinga ebiri mm. naye we shall see why don't you stimulate nabaga nti ejenidali gyamwe those are not medals. these are uh, metal, uh, metallic items yeah. uh, meadow how do we award medals? a murder is proceeded by citation mirundi akoze kino na kino na kino kibola ba mini abused murders tuina kitwita mc meter cross mm. vc victoria cross dm this service order mm. chibera nti ani simanyi damu ani bagirina but one of the these are metallic metal medals omusajja naleeta ekiteeso mm. nti ababaka bonna abatuula mu palamenti from independence abo tutudde baweereddwa medos you select those who made the motions ezachanging ensi kakati do you know the cost of one medo those metallic items i cannot accept it this is not a medo nti yakolera nnyo president namukuba nnyo ebifaananyi yali muzibe buli omu yina omudaali mujja kulaba omudaali nga ne house gala agulina nani i don't need it even prostitute much wali wange temwigulangirirayo because i know what we call a medal i know what we call recognition kati lukwago talina ekimuvumya amongi amongi ah, mbadde nsaba ine ha message mm. mm. at the barrio said mm. this man should be recognized why do you have wampeo avenue mm. why don't you make it nasa wa eh, eh, wampeo eh, williams Rumu. Rumu, lumu ye waffe mm. if Ugandan matters, the names of Ugandan matters, mm. as a Catholic, when I go, my agents are Bibiri movement, mm. Nina Bibiri no Catholic. Kagati, Bibiri, Sangum Saja, Umzung, uh -huh. Gayachizito. These are names, these Ugandan names are uh, canonized mm. by, their, by the Catholic Church. Mm. What, the, what wrong has this woman among it done to, to, to warrant the Kwagaza attack? amwogeze porogulemu nti singa yamututte mu kyembaazi ze mm. nga waliyo kriteria teyalyogeredde ku bafu directive yali giwereddewa eparament lwapas emotion naye tetumanyi huizewu atakkiriza kumunyoga atakkiriza kumutmundoweyozino zino musajja muno nakuteka mundoweyo ofuuka esaji tetako mm. ofuuka olukoso olwokusatu toyina kyofuna mu gavumenti thats why obutabu bwanga bonna weobuli nje nze yene mpulintinga obutabo tudipuliti neifamilyeziriso museveni akwagala nyo ee anjagala anjagala munna museveni anjagala nyo ayo accept ampa security naye this is money nze tamale nsaba lukkirize enafutayinobanga tufunire ensonga yokubaemasa have lezinkwago senno the issue is the people who have performed well are named after roads streets what mm. what did amongo say which is wrong the only thing amongo did mm. tulina kuriteria bwoba tebakubbiramu bwoba tokkiriza kufuuka lugosi bwoba tokkiriza kubeera conduct yababbi then tobakutwala mu parliament wewawo omulamuzi nakintu uh, katamba yavudde nabeera nga yalaze olunaku enaku zombi zigenda kuba nga abiri egenda kuba mubalaza olunaku balaza olujja ogenda okubanga application ya bail ey'omukulu uh, mr update mamadi segirinya alamisewanya bagenda okuba nibavaobasaba mm. mm. naye judiciary is being eaten judiciary mm. has embarked on a self-destruction mission that a judge can even dictate where to put a prisoner is it selection nti kati bakulu bamasomero baselecting mm. is the power of the prison authorities mm. why did the judge tell uh, the prison where to take uh, these suspects mumutwale ekitalya mm. segirinya golikidalabwe yabasaba ekitabo kyabagenyi ekitali ekyaliyo hmm. segirinya wazutini kitali yaliwowe nendaba omulamuzi wempigi nengalabiye nengalabiye ayipite museveni ye for this man hmm. did not make this woman rich you tell us is this girl that is now denying that he did not get wetes from the muzungu does she come from the mulwana family that she came from the BMK family, how rich was her. Not Where are you here, madam? My lord, magistrate, where are you here? When they are charging bad black for stealing the Muzongozi man, the judicial, mm. do you know? Mm I've written this book. When the judge becomes a thief. Yes, he's already there. and I've written another one, mm. the Nakalema Ino. Nakalema, hey. you receive the disease. What, what, what, what, what, what, what, what, what, Nakalema was a close friend of Kayola. Nakalema used to spy on himself. Nakalema yali mkwani gono musaji. Kika nawe, Nakalema used to spy. Ante, you kukuba na this fact. At the damn party, the Nakalema I know. Kabikoka wende, when a judge becomes a thief, mkubuli, mm-hmm. mm -hmm. until you mayanja. amala bisera mm. he could he, he, Museveni should appoint Mayanja as one of the columnists in the New Vision abemmengo bamanyi read this book Mayanja nkubolire nti Museveni ye abemmengo bwe batyo bwe bamuzannya so, uh, uh, outsmarts uh, Museveni mm. I've always argued that if Museveni is a lion then the corrupt leadership in Mengo is a hyena the corrupt mango officials know that Museveni cannot afford a confrontation approach when dealing with the kingdom. Likewise, Museveni knows that he cannot fight with Mengo. This is the reason why the Karaka usually dissolves the Mengo Chico sign die whenever Uganda is heading for a general election. The Karaka later travels to London. It is because he fears to, uh, any confrontation with the state or to be seen as supporting any presidential candidate Museveni dasho kati yo mayanja akoledde bwerera akasomeka hmm. waliwo mulamuzi yabbe ttaka abadde ku mayirolanda hmm. and I've given you examples and I've written a book the nakalema yino kagere hmm. kan kuboli mhm. nabandi kakatavoka how mbaba ze protected is ferity ku kana akatavu mbaba ze yali ka government ya Museveni ndimazeo it is a limping government nakawandika de uh 25th monday 25th november 2013 yes how mbaba ze polluted government ya mbaba ze chi gamu sebe ni chiwala zima mm mbaba ze yeji kubana ji malawo ate mbaba ze was in the prime minister kati ene baruwa jira banje kusome ene magazine yo jira the times magazine the, the times magazine yeah, yeah. yeah. this is yeah. my magazine mm era eyinsinza okuwangalawo naye kankubuli the letter mm. that forced imbabas out of government njasoketdde eh. ensonga eyagu ntigivuddeko njatusoketogere eh. kumaze ensonga erimu eyalukwago lukwa erias eh. lukwagoerodi meya uh, yabadde olunaku lweggulo was appointed deputy president wa fdc uganda region era yagambye gapuliza okubategeeraba nti aza support ya fdc fdc is going to embark on a mission okuba nti batambula eggwanga n'okuzza obuwanzimusajja akulembedde ekyonabagamba nti when you go to france hmm. the mayor of paris hmm. wikiita paris normally becomes president but lukwago does not have this msajja mu ikwago museguzi waddagala musabulya lekanawe omuntu tusa bukanyaro di meya kubuso kuleveyo omusajja omuyira munamateka ayakajja ayibaze lesi bopolo di meya awangu de percentage eri great what you see the westerners handing over a party to west to a muganda kati ekyo kifu yamutwalirengo era negwadiridde mubigeri abadde sebuggwa abadde muganda azimu buganda regionbuganda regionabaganda bebwaini yabatwala ate nafeyinza kubeera nomusajja alinga you see yanu happy with museveni because am republican museveni givu zimengo mane n'abawa ebyapa byettaka ne batutigomya the embarking on the safe district mission ekyayambye kabaka kiri eki nti kabaka bwe yagenze germany mm. but let me tell you mm. don't you think that kyabazinga also follows sick não, não, não, ayagala kulaba museveni era eh, bwe yagende wa museveni namuwa sente nagenda egermany ah. ono omufere w'emmengo nebamusindikira gundi ono omuvubuka owonyoga hmm. nakongobala nakongobala mubwakabaka nebakwata ono omulangira gadimba ye gadimba sente zazoba azigulyamu ekigulira magala eddiba manye abaganda gwebayita magala hmm. were muganda teriziyo hmm. nti sente zo nti nazigulamu ekigulmagala omumanyi magala omumanyi magala omumanyi e magala kankobolire kibayita magala is emary organ yemagala eh, yemagala magala ediba eh. e eh. tebagamba olubugo mm. bagamba esikiribagamba diba mm. nti sente zo ozigulyamu nagulyamu magala ediba mm. kakati magala ediba ye teyebaka kuki magala teyebaka ku lubugo magala teyebaka kulangira gadimba atakola ye yagenda ewasale kujjayo sente ye buli sente ye gyakwata agulira magala we ediba <laughs> abaganda abarepublicans etutunulie museveni lwai as museveni destroys mengo museveni has destroyed mengo asinakwangabawati nga bamuwadde sente nakwangubala we have never seen a business katikiro naye babakubye abaganda ne babagoba mu gavumenti nga abeera nakakusenga atukuba adduka bwawunyiriza obubinangu abakazi atukawunyiriza mubira gwabakazianti badduka emisinde nabakazioli katikiro mulamba gwogeresawawunyiriza mubira gwabakazi addukawuny naye gayo musajja alumba n'amasomero nayambulamu nappi abaana nabo n'abasolooza this kingdom has been, the, kabaka yatuyambireko ekintu kimu sabasajja kabaka awangale awangale agundegunde okota okota okota okota sabasajja kabaka yatuyambye ekintu kimu sabasajja kabaka yagenza egermany natuleetera ekampuni e eyabasavea epima ettaka lya buganda bamundagano yolwenda bagamba tibwali beerawo emirembe baliddamu ne bapima buganda nitulaba mumayiro ezigirimu hmm. yabajja egermany n'aleetayo abakugu okuva e germany bakolagane n'owekitiibwa makulu yatone jenu mm. batuli muteka ly'ettaka awangale awangale wokota wokota wokota zoja wokota ate kampu nye ye ye jamani maika mayiga mweyasome ya internship how credible is it yes mayiga did his internship kampu nye jamani kabaka jayarese ya makubu kampu gye yaleese ekolagane makubuya yalagidde makubu ya mzee nga jjawa nagafunye dda ssaabasajja kabaka yaleese kampuni eyamaanyi awangali awangali ukuta ukuta ukuta ukuta tamari let's go back to fdc and president fdc y'abasajja babala the calculative uh-huh. abatabala baganda kati nkubuulidde mm. they know me the money. Mm. When Museveni appointed his son-in-law, mm. many things have changed. All of those, he had put a government within a government mm. as a crumbling. Mm. Uh, oh no, Musumba, mm -hmm. Nika Jagiri, mm -hmm. Bali Bakuba Kadaka. Navagamba, ah, I have recorded this. Before the second meeting, mm -hmm. Nankaviro, Tumwebaze, Chiwanda celebrity in Entebbe. The early morning mm. attended a meeting at Munyonyi, where somebody promised all second members a hundred million if they remove the Kadaga. Mm. Immediately they removed the Kadaga, the man switched off his phone. Bawakanimba kube. Tiyabasa sura. Tiyabasa sura. Bawakanimba kube. bawakane mbakube nti tebasulaomukulu hmm, yavayo nagamba nokugamba ekyamulemesa ogwayala abantu bamusonga mulundi yakuba kadaaletmiteriyo nkubuulidde hmm. nti myayino what is happening in this government era mbabuulira nembagamba hmm. nabagamba nti bali abasajja bakagame all our neighbors bauhulu they know we have elections after museveni's election they say if you don't want Museveni to interfere mm. in your domestic affairs, create domestic trouble for him. Ebijambia mm. uliabirika alibuati tukita simalingi mm. as you solve the Bijambia the Kalamajong. The Kalamajong. How can you pocket of man enter Uganda and take his Achuchu. How? And you reveal it, mm -hmm. you reveal it that he, when the Kalamajongo surrendered their guns, mm. what was the argument? nti abaserikale bo badduka which they did yeah. now the agreement between museveni and the karamajong has gone because abaserikale bo badduka and museveni has admitted mm. to, to the president in, in political intelligence mm. when museveni created kda karamaja development agency mm. the karamajongo said it is Karamoja developed Arua. Why? Anthony Butere was a minister, came from Arua. Mm. And these people are not, they don't know that the Kalamajonga are highly intelligent people. Mm. You can, I mean, this some tried to disarm the Kalamajong, forcing them to dress, and they, they protested. So if you want to have a minister to develop